приїхали на об'єкт на один з наших об'єктів е, у село Княгининок перевірити роботу е, однієї з наших монтажних бригад. Дивимося, ходимо якість, перевіряємо робіт і також будемо питатися в замовників, чи робота їм сподобалася, чи приймають вони роботу. Ну, Стеля вийшла гарна, яку ми хотіли. Хлопці виконали якісно, гарно. Дуже вам дякуємо.